Drama Penthouse Season 3 telah menayangkan episode 13 pada Jumat malam. Banyak sekali plot twist yang terungkap dari episode 13 drama Penthouse. Mulai dari Chon So Jin yang ternyata berpura-pura demensia sejak awal hingga Ha Yun Chul yang akhirnya meninggal di tangan Chon So Jin. Di samping kematian Ha Yun Chul yang sangat tragis, Ha Eng Byul akhirnya membantu Sim Suryon dan Logan Lee untuk menangkap Chon So Jin dan menjebloskannya ke dalam penjara. Hal ini karena Sim Suryon berada di samping Haeng Biul saat kematian Ha Chul. Bahkan Sim Suryon menemani Haeng Biul untuk melihat jenazah Ha Chul di rumah sakit. Saat itulah Sim Suryon memberitahu Haeng Biul jika Chon So Jin adalah orang yang membunuh Ha Chul. Meskipun pada awalnya Haeng Biul tidak mempercayai hal tersebut, namun setelah Sim Suryon mengatakan jika Chon So Jin hanya berpura-pura demensia, akhirnya Haeng Biul mulai goyah dan mencurigai Chon So Jin. Setelah itu, Haeng Biul akhirnya mendengarkan perkataan Sim Suryon yang mengatakan jika Chon So Jin adalah orang yang membunuh Ha Yun Chul. Untuk membuktikan perkataan Sim Suryon tersebut, Haeng Biul kemudian menuruti perkataan Sim Suryon untuk menjebak Chon So Jin di tempat pembunuhan Oh Yun Hee. Haeng Biul bekerja sama dengan Sim Suryon dan Logan Lee untuk membuktikan kejahatan Chon So Jin. Haeng Biul diminta untuk berteriak memanggil ibunya, Seolah-olah Hang Biul sedang diculik oleh Sim Suryon dan Logan Lee. Setelah itu Sim Suryon mengatakan kepada Chon So Jin, jika dia akan membunuh Hang Biul sama seperti Chon So Jin membunuh Oh Yun Hee. Chon So Jin yang menerima telepon tersebut kemudian menjadi kacau dan tak bisa berpikir jernih. Meskipun Sekretaris Do mengatakan pada Chon So Jin untuk tidak terjebak dalam perangkap Sim Suryon, namun Chon So Jin tetap pergi untuk menyelamatkan Ha Eng Biul. Bahkan Chon So Jin tidak berpikir jika dia akan ketahuan berbohong tentang demensia yang dia alami. Sementara Haeng Byul dan Logan Lee memperhatikan dari kejauhan, Sim Suryon menunggu Chon So Jin datang. Tak lama Chon So Jin kemudian datang dan menemui Sim Suryon. Melihat Chon So Jin yang telah datang, Sim Suryon dengan cepat mendorong mobil tersebut seolah-olah dia akan membunuh Haeng Byul sama seperti cara Chon So Jin membunuh Oh Yun Hee. Chon So Jin yang sangat panik berusaha menghentikan mobil yang didorong Sim Suryon itu. Namun sayangnya, Ha Eng Byul tidak ada di dalam mobil tersebut. Mengetahui dirinya ditipu oleh Sim Suryon, Chon So Jin sangat marah dan mendorong Sim Suryon. Sim Suryon kemudian melanjutkan aksinya dengan memancing Chon So Jin mengungkapkan kebohongannya hingga pembunuhan yang dia lakukan pada Ha Yun Chul. Karena sangat kesal dan hilang kendali, Chon So Jin akhirnya berteriak dan mengakui semua kebohongannya di depan Sim Suryon. Dan tanpa Chon So Jin sadari, Ha Eng Byul juga mendengar semua perkataan Chon So Jin tersebut. Ha Eng Byul sangat kecewa dan marah kepada Chon So Jin yang telah menipunya selama ini. Setelah itu Ha Eng Byul kemudian menelpon polisi dan mengatakan kebenaran tentang pembunuhan yang Chon So Jin lakukan pada Oh Yun Hee. Ha Eng Byul sudah sangat kecewa kepada ibunya, oleh sebab itulah Hang Biul mengungkapkan semua hal tersebut kepada polisi.